Astăzi este despre a sfătui. Am observat uh, o convorbire între două prietene, Adinauri, care mm, uh, își vorbeau foarte frumos, elegant, numai că una o sfătuia pe cealaltă cum să-și deschidă un workshop și ce să facă fiecare pas cu pas, ce să facă pentru a-și-l deschide. Și pe măsură ce prietena o sfătuia să își deschidă acel workshop și ce să scrie și așa mai departe, uh, cealaltă persoană zicea, a, iarăși uh, prietena o mai sfătuia cu ceva ah. <laughs> și cobora energia și am avut așa sentimentul că de fapt prietena ei uh, știi ca un tablou în care uh, 30 de motive pentru care o prietenă sfătuiește pe cealaltă să nu se apuce de un workshop. Și am spus cuiva mie, dacă mi-ar spune așa despre mine, n-aș putea să, să mai fac niciun workshop. Și a zice, da, mai convins, nu-l mai fac suntem uneori bolnavi de sfătuită, boala de a sfătui pe cineva și dacă ar urmări celuilalt energia, să vedem că o energia lui coboară și nu crește, atunci poate ne-am oprit și am încercat să, dacă tot îl sfătuim, să-i dăm o energie pozitivă, nu, bă, <laughs> Așa că dacă pe tine, ă, printr-o discuție simplă cu cineva, ție ți-a coborât energia, înseamnă că acel cineva a fost bolnav de sfătuită. Ceau! <laughs>